准备，一、二，然后手进伸进去，蛋好就是脏了，OK。好，打开看一下，什么是蛋糕？生日派对里面一定要有蛋糕菜。我们来欢迎明星杰克。红色，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，好，来，好，来， 我还没开始数，他已经长大。在地上会一滩血知道吗？为什么会一滩血？为什么？对对，对，不是。来。有有，我珠给大家看。等一下，你不是表演，你是给大家看。你干嘛表演？不给大家看。你要怎样？你要跟大家说。那你有没有看到蛋糕被谁偷走？来，有。 黑色，我穿黑色的，可是大家不都穿黑色袜子？没有啊，没有啊，我穿黑色对啊，你看我穿黑色，我跟你们说啊。哎哎，等一下，他的裤子，绿色的裤子，得会穿两件裤。子？ 所以，恭喜你们答对找到了！生日快乐！是我们第一次帮那个奥利维亚办生日，他很感谢大家可以一起帮他过这个他第一次的那个生日派对啊，谢谢大家！他就如果有哪里招待不周的话，大家给我映一脚。 感谢感谢，感谢。好，谢谢。好，开始进场。一二三，耶！生日快乐！祝你祝越来 好哎！在到天气，在这个最热的天气里面，交出一个亮眼。